game, good game. Kok oh, jangan surrender sih kita aja udah menang. Nembak apa tuh? Ih gila, cuman aku beda, aku beda sedikit. mantap, mantap, mantap. Good game, man, good game. Ya, mana naik dikit lagi. Eh, udah berapa ratus tujuh puluh lumayan. Aku delapan 800 men, ratus mantep. Baik lu woi, jemput si Denny, jemput si Denny. Run. Kamu kan tadi kan keluar Den, pasti kamu keluar. Que solo, que solo, que solo, que solo, que solo. Agora ele tomar na resbrada.